उधर पंकी बड़ा है जब हमने यहाँ रहना शुरू किया था तो शिनचैन कितना छोटा था ना प्यारे प्यारे घर ऐसा क्यों कह रहे हैं हरी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैक्सिको में हमारा इससे भी अच्छा वक्त बीते तुम ठीक कहती हो मुझसे तुम लोग कहीं भी रहो हमेशा खुश रहोगे गुड लक आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस जहारा आप चली जाएंगी तो मैं तुम लोग भी ना तो आप करना सब कुछ तुम हमें और हमारे स्कूल को मत भूलना ठीक है तुम वहाँ जाकर भी बहुत से अच्छे दोस्त बनाना मैं ऐसा करता हूँ कि बाकी बच्चे भी मेरी तरह समझदार हो जाएं। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी तुम्हें इस तरह से रोना नहीं चाहिए मैं ये जानती हूँ तुम हमें बहुत याद आओगे शिनचैन प्रिंसिपल सर आप रोज मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाना और अपनी सेहत बनाना ठीक है शिनचान हाँ? अरे नैनी और मसाल और वो तुम भी खजाना नहीं आया

तुम शिनचैन को गाय कहने नहीं जा रहे हो मेरे टेस्ट शुरू होने वाले हैं इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है तो इस वक्त मेरे लिए पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है मो अच्छा ठीक है सिंचैन हम सब लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे हम्म। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ नहीं बोल सकता कि मैं जा रहा हूँ मैं हमेशा यहाँ अपनी दोस्ती निभाऊंगा ये क्या कह रहे हो तुम जाने का वक्त हो गया चलो आ जाओ मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं तुम हमेशा अपना ध्यान रखना ग्रुप फोटो हो जाए हाँ ये तो अच्छा आइडिया है